Θέλω μόνο εκείνη yeah. Θέλει μόνο τη φήμη yeah. Θέλει κόμμα πολλά Είναι τόσο γλυκιά σαν να πίνω μαρτίνι yeah. Θέλω μόνο εκείνη yeah. Θέλει μόνο τη φήμη yeah. Θέλει κόμμα πολλά Είναι τόσο γλυκιά σαν να πίνω μαρτίνι Με καταπίνει σαν να είμαι μαρτίνι Δεν την ακουμπάω αν δεν φορέ πικίνι Με το άλλο να με κρίνει. Είμαι ελκυστικό, φώναζε με κόκα. Είναι με γουσάρι τώρα που είναι όλα so easy. Μα τώρα δεν γουστάρω, baby, γίναμε so busy. Αλλάξε κινητό, πε την να μην με πρίζει. Όσα βγάζει ένα μήνα κάνουν τα δικά μου γύζι. Wow. Με καβλώνει, ό,τι και να λε. Φρεγμένο το εσόρουγο, σα τι θε Yeah. Δεν σε ξέρω για από χθε. Στα είπα όλα που τα μένα βέρ. Θέλω μόνο εκείνη. Oh. Yeah. βγάζουμε hits Δυο μου μια μπας, θα ούλα γιατί να μου πεις Λέει απόψε το βράδυ θα μείνω στη στολή της Αν θέλεις πέρασε μια βόλτα με το τάτι όλα κλείνουνε νωρίς yeah, Baby δες βόλτα με τα SUVs uh, Θες να σου δώσω το thrill μου uh, Δεν περιμένεις την πορταγή μόνο εκείνη yeah. Θέλει μόνο τη φήμη yeah. Θέλει κομπά πολλά Είναι της οφλικιάς σαν να πίνω μαρτίνι yeah. Yeah. Θέλω μόνο εκείνη yeah. Θέλει μόνο τη φήμη yeah. Θέλει κομπά πολλά Είναι της οφλικιάς σαν να πίνω μαρτίνι με καταπίνει. Σαν να είμαι μαρτίνι. Δεν την ακουμπάω, φορά so easy Μα τώρα δεν γουστάρω baby γίναμε so busy Αλλάξα κινητό πες στην πουτάνα μη με πρίζει Όσα βγάζει ένα μήνα κάνουν τα δικά μου γύζι Με καβλώνεις ό,τι και να λες Βρεχμένο το εσώρουγο σας τι δώσ' πεπιλιές yeah. Δεν σε ξέρω κι από χθες Στα είπα όλα που τα ένα verse Θέλω μόνο εκείνη yeah. Θέλει μόνο τη φήμη yeah. Θέλει κόμμα πολλά Είναι τόσο γλυκιά εσένα πίνω μαρτύρι στο γλυκιά σαν να πίνω μαρτίνι Baby, κυνηγάνε το cloud όσο βγάζουμε hits Δυο μου μια μπαστά, down, βλάκα να μου πεις Δεν απόψε το βράδυ θα μείνω στους κολλητής Αν θέλεις πέρασε μια βόλτα με το τάδι, όλα κλείνουνε νωρίς Yeah, baby, δες βόλτα με τα SUVs uh, Θες να σου δώσω το deal μου uh, So we cash and I be